Bwana, leo kwenye Get Info ya Stein TV na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. Mwanadada Rihanna ndiye wa Twitter kwa sasa na amefikisha jumla ya wafuasi milioni mia na nane na kuendelea, hivyo kumfanya kuwa mwanamke mwenye wafuasi wengi zaidi kwenye mtandao huo wa Elon Music. Kiujumla, Rihanna anakamata nafasi ya nne nyuma ya Elon Music ambaye ni kinara akiwa na wafuasi milioni mia thelathini na nne na Barack Obama, rais wa zamani wa Marekani, milioni mia thelathini na mbili na Justin Bieber mwanamuziki huyu akiwa